aí galera do canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar para vocês como trocar a bateria da luminária solar Pessoal, eu tenho várias luminárias solares aqui, ó Várias, várias, várias, várias E essa daí, ó Essa daí já tem uns três dias que eu notei que ela tá durando bem pouquinho tempo E fica bem fraquinha Então pessoal, como eu já sei que é, é a bateria Eu vou estar tá trocando a bateria dela hoje para vocês verem como que eu faço. E pessoal, essa luminária é muito boa, ela já tem mais de um ano. Tem vídeos aqui no canal mostrando um ano de uso dela, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link na descrição, tá? Eu importo elas lá do AliExpress. Tem um link das baterias também que eu importo, baterias boas, porque essa daí tá com a bateria original. A bateria original dela dura pouco. E aí eu compro umas baterias mais potentes e, a, e coloco. É o que eu vou fazer com essa daí, tá, pessoal? Então eu vou agora vou remover ela e já já eu volto para mostrar para vocês. Vou abrir ela aqui, pessoal, agora, ó. Então, galera, já tirei todos os parafusinhos aqui, ó. Agora eu vou abrir ela aqui, ó. Vamos abrir aqui. Pronto. Bem cuidado, tá, pessoal? Olha aí, ó. Pra não soltar esse fio, esses fios aqui da placa. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, que eu já tinha colocado, né, uma bateria aqui, ó, de, de celular. <laughs> tinha adaptado aqui. E ela tem essa bateria aqui, ó, que é a original dela. Remover essa cola. Então, aí, pessoal. Tá aí, ó. Eu acredito que ela esteja com problema. E aí eu vou estar tá colocando agora, pessoal, uma bateria boa nela, né? Vou tirar essa bateria aí e vou colocar essa. Bateria Ultra Fire, tá? Link na descrição dessa bateria aqui, ó. Tá? Vamos lá? Vou tirar essa daqui agora. Agora, como é que eu vou fazer aqui, pessoal, para adaptar essa bateria? Vou dar uma, uma raspadinha aqui, ó. Por quê? Porque a solda, ela só gruda se a gente fizer isso aqui, ó. Porque como ela vem lisinha, ela não segura a solda. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar uma raspadinha aqui também. Pronto. Aí, ó. Já raspei, ó. Agora é pega a solda. Aí o que, que eu vou fazer? Você se atente aí, pessoal, para vocês soldarem o fio é, na posição certa, tá? É positivo no positivo da bateria e o negativo no negativo da bateria. Vamos lá. Deixa eu preparar aqui esse fio. Como que a gente vai fazer? Eu tenho um ferrinho de solda, se vocês não têm, tenta conseguir um ferrinho de solda desses, pessoal, ó. Ferrinho de solda. É baratinho, é 15 reais um ferrinho de solda desse e essa soldinha aqui foi 1,50. É bom você ter em casa para soldar algumas coisas aí, caso você precise. Então agora, agora a gente vai fazer uma soldinha aqui, ó. Pega aqui o standzinho aqui, vai colocar um pouquinho aqui, ó. Na pontinha da bateria, ó. Olha, já pegou. Esse lado aqui, pessoal, ó, é o positivo acabei rasgando aqui a bateria. Vou logo aqui, pessoal, você também coloca um pouquinho de solda na pontinha desse fio aqui também, ó. Que é pra ficar mais fácil dele soldar. Aí, ó. Agora, pego aqui a bateria, vou soldar. Pronto. Deixa eu tirar aqui esse plástico. Prontinho aí, ó, soldado. Soldar o outro lado, negativo, pessoal, ó, é o pretinho aqui, ó. Fazer uma soldinha aqui também. Deixa eu afastar aqui para vocês verem. Vou colocar uma soldinha aqui no fundo da bateria. Ela não quer pegar, mas você segura que ela pega, ó. Onde você arranhou, ela segura. Se você deixar lisinha, não pega. Vou soldar aqui também o fio, ó. Um pouquinho de solda no fio. Pronto. Agora vamos soldar aqui, ó. É muito fácil, muito simples, pessoal. Pronto. Olha aí. Olha aí, pessoal. Já tá prontinho aqui, ó. Tá? Prontinho aqui já. Vou tirar essa daqui, pessoal, também, como ela é velha. E vou deixar só essa aqui que é nova. Vocês podem ver aí, ó. Porque a luminosidade aqui já deu até uma melhorada. Então, pessoal, vou deixar só essa agora, tá? E porque essas duas aqui, ó, que eu tinha colocado, já vai fazer um ano e meio já. E eu vou tirar. E agora, tá no ponto aqui, pessoal. Vou só isolar o fio agora. É bom isolar, pessoal, para não ficar aqui fora, né, as polaridades. Vou aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Aí você isola ela todinha. Pronto. Também serve para não... Vai que o fio tenta soltar, né? Se você também não tem solda aí na sua casa, você pode fazer isso, ó. Coloca o fio, passa essa fita em cima, ó. Você passa a fita em cima. Ó. Aí, ó. Não corre o risco de soltar. Olha aí. Já tá boazinha, forte. Muito forte. Agora, pessoal, é só fechar. Então agora vamos fechar, né, pessoal? Vou fechar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui, ó. Ela tá acendendo porque a, a placa não tá chegando energia. Ó. Quando eu virar aqui, ó, que ela pegar a luz do sol, ó, a claridade, ó, ela vai apagar, ó. Apagou, ó, viu? Porque, ó, pegou luminosidade aqui, ó. Então agora, pessoal, é só fazer aqui, ó. Pegar aqui, vou encaixar. Vamos ver? Olha aí. Olha aí. Acendeu, ó. Prontinho? Então agora vamos só fechar aqui, pessoal. E já já vamos colocar lá no lugar. Então, galera, prontinho lá, ó. Já fez a troca, já ficou aí, ó, novinha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar uma pergunta aí que eu vou estar respondendo a vocês. Valeu, um forte abraço e tchau, tchau.